Pode chamar que ela vem De captiva ou de estroem, De Onete ou de mil e cem Vem, tem de galo também, tem de cem E a dama de vermelho também É que hoje eu não sou de ninguém, eu não sou de ninguém Vem, pode chamar que ela vem De captiva ou de estroem, De Onete ou de mil e cem Vem, tem de galo também, tem de cem E a dama de vermelho também É que hoje eu não sou de ninguém, eu não sou de ninguém E... Chegou final de semana, tem que andar chique bacana Tô pesadão de lacote de 12 cabana Vamos, Santos ou Copacabana Mas não se preocupa com a grana Porque o pit stop da noite vai ser na minha cama Cê, bonito, cê é elegante Ouro e ti, diamante Tô de navio no casante, eu vou mais adiante E nós tem fiel, tem amante E a briga das ruas é constante A fiel bate no peito, diz que se garante Remete adianta, conta pra cozinha sem fazendo elas gamanga A novinha tá na minha mira, não vai escapar Vem, pode chamar que ela vem De captiva ou de hein? De Onete ou de mil